İnsan yaratılmış olanların en şereflisi. Alemlerin içinde Rabbini istediği gibi anabilme fırsatının emanet verildiği, emaneti ilahinin taşıyıcısı. İnsan, Rabbimizin sevgisinin iki cihan muhatabı. Onun muhteşem takdirinin tefsiri. Allah Teala yeryüzüne insanı halife olarak takdir ettiğinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem Efendimizin toprağının karılması için dünyadan getirdiği toprağı alıp geriye döndüğünde Hazreti Allah'a şöyle buyurmuşlardı. Ya Rabbi yeryüzünde senin benden emretmiş olduğun toprağı toplarken cinler ve diğer mahlukat bana sorular sordular. Hazreti Allah dedi ki ya Cebrail sana ne sordular? Cebrail aleyhisselam bunu niçin topladığımı sordular dedi. Hazreti Allah sen de söyledin onlara ya Cebrail diye buyurduğunda Cebrail aleyhisselam ise ben bilmem Allah daha iyi bilir dedim buyurdu. Hazreti Adem Efendimizin çamuru karılmaya başlandığında Cebrail aleyhisselam bu çamurun başında görevli olarak beklemekteydi. Bir zaman sonra Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'ın huzuruna çıkarak şöyle buyurmuştu. Ya Rabbel Alemin çamur karılırken ve şekil hasıl olurken Azazil geldi ve dedi ki yeryüzünden toprağı aldınız geldiniz de ne olacak şimdi diye sual ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Allah ya Cebrail sen ne söyledin ona diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam ben bilmem. Allah daha iyi bilir dedim ya Rabbi buyurdu. Allahu Zülcelal daha sonra karılmış çamur parçasını balçık haline getirip şekillendirdikten sonra sura üfürmekte görevli olan İsrafil aleyhisselamı emretti. Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'a diğer alemlerde var olan meleklerin de gelmek istediğini söyledi. Cenab-ı Hak sordu. Ya Cebrail onlar neden gelmek istiyorlar? Ya Rabbi senin ne yaptığını görmek istiyorlar dedi. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama bütün alemlerde var olan meleklerin çağrılmasını emretti. Cebrail aleyhisselam diğer bütün melekler geldikten sonra Hak Teala'nın huzuruna çıkarak şöyle buyurmuştu. Ya Rabbel Alemin diğer görevli melekler bu emir sonrasında ne olacak diye soru sorurlar dedi. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ya Cebrail sen ne dedin onlara? Cebrail aleyhisselam ise ben bilmem. Allah daha iyi bilir dedim buyurdu. Bu söz sonradan Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 45. ayet-i kerimesi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyolundu. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Ve kefâ billahi veliyyen ve kefâ billahi nasîrâ. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter.'' Allah yardımcı olarak da yeter. Cebrail aleyhisselamın alemlerdeki hali ayeti kerime olarak vahyolundu. Allah daha iyi bilir. Ayeti kerimede Allah daha iyi bilir ifadesinden sonra gelen dostlar, düşmanlar ve yardım ediciler şeklinde vahyedilen üç ifade Cebrail aleyhisselam ile üç kez tekrarlanan soru sorma olayında meydana gelmiştir. İnsanoğlu dostunu bilmez. İnsanoğlu düşmanını da bilmez insanoğlu başına gelecek olan bütün bela ve musibetlere karşı kendisine kimin ve neyin yardım edeceğini de bilmez. Cebrail aleyhisselama sorulmuş soruların bir kısmı düşmanlarından, bir kısmı onunla dost gibi görünmek isteyenlerden ve bir kısmı da yardımcı olmak isteyenlerdendi. İnsanoğluna yaratılışından itibaren düşman olanlar, iblis ve soyundan olan şeytanlardır. İnsana dost ve arkadaşı gibi görünecek olan ise kendi nefse emaresidir.'' Yardım ediciler ise diğer alemlerde var olan melekler. Meleklerin baş tacı olan peygamberler ve peygamberlerin baş tacı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu nuru Muhammedi'de var olmuş gizli bir hikmettir. Perdelenmiş bir hikmeti ilahi olup ayeti kerimede saklanmıştır. Bu gizlilik ise Hazreti Allah'ın yardım ediciliğine engel teşkil etmez. Cebrail aleyhisselam ile yaşanan konuşmaların ardından Hazreti Adem'in yaratılması ile Allahü Zülcelal hikmeten şöyle buyurmuşlardı. Ben onların düşmanlarını daha iyi bilirim ya Cebrail. Çünkü şeytanlar ona düşman olacak. Ben dost olarak onlara kafiyim. Zira ona dostluk etmeye çalışacak olan nefsi emmaresi aslında onun dostu olmayacaktır. O bir yardımcı aradığında asıl yardımcısı benim. Ben vesileyi ilahileri yarattım ve önüne koydum. Allahü Teala'nın takdirine giden bu yolla insanın sahte dostlar tarafından kandırılacak olması ayeti kerimenin hikmetlerinden biri olarak beyan edilebilir. İnsan kendi kaderinde ilahi ikram olarak verilmiş olan kafi meselesini kavrayamamaktadır. İnsan yaratılışında belli bir kifayet ölçüsünde yaratılmıştır. Kendisine yetecek olanlar bellidir. İnsan haricindeki bütün canlılar kendi yeterliliklerini iyi bilirler yeryüzündeki hayvanlar, bitkiler, dağlar ve taşlar neyin kendilerine yetip neyin yetmeyeceğini çok çok iyi bilirler. İnsanoğlu odur ki sınırlarını bilmeyen bir nefse sahiptir. Nefse emarenin getirisi olarak kendini diğerlerinden üstün görür ve bu üstünlük çabası üzere yaşamak ister. Biz yaratılmış olanlarız. Yaratılmış her şeyin bir yeterliliği vardır.'' Bu yeterlilik bir yaratıcının varlığına işarettir. İşin hikmeti odur ki insan yeterliliğini bilmediği yerde dostunu ve düşmanını tanıyamayacağı için kendisine yardım edecek olanı da kendisi zanneder. İnsanın kendi kendine yardım edebileceği zannına düşmesi ise Hazreti Allah'ın daha iyi bildiğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır kendi bilinç düzeyinden yola çıkarak kendisine yetmeyecek şeyler var zanneden insanoğlu kavganın içine düşer. Halbuki yeryüzü ve bütün alemler ona yetecek seviyede yaratılmıştır. Bütün alemler nuru Muhammedi'nin cezmiyle yaratılmış olup maddenin tasavvurunda var olan hikmeti ilahiyle yeterlilik kavramına sahiptir. Bu yeterlilik zaman içerisinde değiştirilmez, artmaz ve azalmaz. Ancak insanoğlu her zaman yetmezlik düşü ve hayal içindedir. Bu hayaller nefse emmaresini cezbeder. Cezbi ilahide Allahü Zülcelal kendisine iman nasip etmediyse kendi yeterliliğinden habersizce bir oraya bir buraya saldırmaya mecbur olur. Hazreti Allah'ın her şekilde her alemde, her zamanda ve her mekanda kafi olduğunu bilmek insanın kendi kendine kendi işini çözemeyeceğinin bilincine sahip olma halidir. Biraz derin, biraz düşündürücü bir cümle oldu ama hakikat yaratılmış olduğunu bilmek bir yaratıcının kabulüyle mevcuttur. Sen yaratıcını tanımazsan yaratıldığını bilsen hangi yarana çaredir? Kalın sağlıcakla.